全ての存在は滅びるようにデザインされている生と死を繰り返す螺旋に私は囚われ続けているこれは呪いかそれとも罰か不可解なパズルを渡した神にいつか私は弓を引くのだろうか オペレーター 6O より 2B さんへ聞こえますか聞こえてる了解ですそれでは予定されていた随行支援ユニット交換試験を開始したいと思います 2B さんはポッドモデル042を通常利用していますが今回は 9S さんの153と交換して数日間運用してもらいます先日もお伝えしましたが これは普段利用している随行支援ユニットを交換することでポッドシステムの問題点や有用性を探るテストになります試験という名前ですが普段通りに生活してもらえれば了解ああと先行してテストを行っている 9S さんからボイスメッセージが来ているので再生しますね しもーしービーさん聞こえますかこちら 9S です不愛想なポット042と一緒に交換試験頑張ってます否定我々随行支援ユニットは感情を持たない不愛想という表現は不適当てな感じでまあ楽しくやってますまでもトゥービーさん試験に飽きたらすぐに行ってくださいね ハッキングでも何でもしてすぐに試験中止にしてみせますあここから先は司令部の検閲が入って削除されてるみたいですねじゃじゃあ交換試験頑張ってくださいオペレーター 6O が通信を閉じると静寂が訪れた とりあえずのタスクを確認すると近場のアクセスポイントが表示される擬態転送機能のエラーが出ているらしく調査が必要だとのことだポット1号さんより夜吐き隊 2B 何よろしくお願いいたしますはよろしくお願いいたします何それ報告 人間関係を円滑にするために再生される文章夜ハキ対 9S の指定により同様の返答を受信した時のみ再生が停止されるよろしくお願いいたしますよよろしくお願いいたします了解交換試験がこの調子で続くと不必要なストレスがたまりそうだ私は頭を抱えながら 指定されたアクセスポイントへと向かったはあよっこらしょっとあちょっとお邪魔しますよこんにちは私の名前はパスカルと言います戦いに疲れた者たちを集めた村の村長をしています この会場にいる皆さんはどうでしょうか毎日毎日戦って疲れていませんか誰かに命令されて無理をしていませんかあんまり頑張りすぎると機械生命体も人も壊れてしまいますからねああそうだ いいことをお教えしましょう辛い時や悲しい時は歌を歌うんですそうすると気分が良くなるんですようんどんな歌がいいかってそうですね例えばこんな歌です 調査対象のアクセスポイントに到着擬態転送システム及び素体保管機能と通信ステータスの確認了解指定されたアクセスポイントは砂漠の開けた場所に設置されていた砂混じりの風が吹く中ポットの通信ランプが静かに明滅しているアクセスポイントの外装に損傷などは見られなかったので内部的な不具合だろう ポットならじきに解決するはずだ砂混じりの風が強くなり日差しを遮っている私は周囲を警戒するために近くにある岩場に登った素体保管機能と通信ステータスの確認終了報告素体再構成ユニットに不具合を検知修復して了解 砂嵐となった風で視界が悪化するところどころに石で作られた旧世界の遺跡がシルエットになって見えている強い風が砂を運んでくる組対再構成ユニットの修復50%まで完了時折吹く強風に目を細めているとコツンと足元に何かが触れるのを感じたそれは 見覚えのある小さな花だったこの花の写真を以前オペレーター 6O に送ったことを思い出すこれが砂漠のバラなんですねなんだか神秘的な形してます軌道上の基地で彼女はそう言って喜んだ地球にはこんな豊かな自然があるんですねバラの他にも たくさんある百合や桜にすずらん月の涙機会があればまた送るありがとうございますこの写真宝物にしますお礼のメールも後で出しておきますね <laughs> ではでは後から知ったことだが砂漠のバラはミネラルで作られた結晶であり植物ではなかった ただ通信スクリーンに映るオペレーター 6O の笑顔がとても嬉しそうだったことを覚えている報告組対再構成ユニットの不具合を修正完了ポットの作業終了報告を受けて私はアクセスポイント内部の最終チェックをした基本骨格や肌を構成する樹脂素材 兵装製造の細かいシステムもうまく動いているよう報告適正機械生命体の反応を確認了解破壊する反応増加中242629そんな数一体今までどこに反応さらに増加中3031323334 これほどの大量の機械生命体が反応もなく近寄れるわけがないあらかじめ砂の中に隠れ仮死状態で待ち伏せをしていたのだろうそのことが示すのは一つの事実この状況が仕組まれた罠ということだった 全ての敵機械生命体の撃破を確認34機の中型機械生命体と戦った 2B はふらつきながらもなんとか倒れずに立っていた2つの武装を喪失しいくつかのセンサー類が停止していたものの自己修復可能なレベルにとどまっている警告ヨルハキ隊 2B の戦闘によるダメージの蓄積推奨適切な 修復処置と消耗品ポット153の音声にノイズが混じる空中でポットの腕が不規則に動くまるで痙攣しているようだランプの明滅が内部の異常な状態を示している何ポットどうしたの適切な修 復讐副処置と消耗遠距離武装展開 FFCS 起動夜破棄隊 2B を適正アンドロイドと認識随行支援任務の停止を提案承認攻撃を開始するポット武装展開したポットが発射する高速エネルギー弾 2B は間一髪でそれを避けるポット1号さん何してる 敵アンドロイドの撃破を確認できず射撃補正プログラムを構築開始構築終了申請重力制御弾使用許可を受諾ポットの並走は夜破機体もしくは司令部からの許可がないと発射することはできないしかしポット1号3は承認プロセスに対して内部的にバイパスをかけていた重力制御弾発射えっ、ー ポットの放った重力攻撃を回避する 2B しかし半球上に広がる攻撃範囲に右足が捉えられてしまう遠距離攻撃システム大出力展開集中レーザー攻撃準備ポットの並走がさらに展開し動けなくなった 2B に向けて照準を合わせる 2B は自らの右足に刀を振り下ろし足を切り落とそうとする 大出力レーザー発射間一髪でポットの攻撃を避けた 2B は右足を切り落とした剣をそのまま投げつけることでポット1号さんに反撃していた夜吐き 2B ずいほきの剣が直撃したポットは 15秒ほど痙攣した後に奇妙な音を出して停止したその音はまるで甲高く笑う子供のような声だった暴走したポットを倒した私はその場を動けずにいた大破した右足は 簡単には修復できそうにない這いずるように落ちたポットの残骸まで移動するとポットのスピーカーがアクティブになったオペレーター 6O より 2B さん 2B さん聞こえますか大丈夫ですかこちら 2B 聞こえてる、はあ、2B さんよかったこちらでモニターしていたんですけど ポット1号さんの攻撃モードが急に制御不可能になっててでもここの制御プログラムは本来の随行対象である 9S さんにしか書き換えられないコードでオペレーター6をまさか 9S さんが 2B さんをやっでもそんな 9S さんに限って 2B さんへの攻撃命令をポットに埋め込むなんてオペレーター6をあはい 何ですかいつからだはいいつからお前はそこにいるんだえっとちょっと意味がアクセスポイントの通信機能はまだ復活していないえ組対再構成ユニットの最終チェックに入った時に内部に小さな機械の破片が残っていた錆びついたそれは 機械生命体の部品だとすぐに分かった不審に思った私はアクセス端末の最終起動をしていなかったそしてこの砂嵐ではレーザー通信もできないつまり衛星軌道上にいるお前が私に通信なんかできるはずはないポット1号さんの中にいるお前は 誰だ <laughs> ねえ気づかれちゃったよ気づかれちゃったねああナインエスのせいにして仲間割れを誘ったら面白いかなって思ったんだけどな面白いかなって思ったんだけどな残念だな残念だね 私たちは統合された四年体私たちは多数であり単一でも 2B 本当に私たちのせいかな何を言ってるんだこの事件は 9S の仕組んだものかもしれないね 9S は本当にあなたを殺そうとしていたのかもしれないね <laughs> <laughs> 夜吐き体 9S は機密情報にアクセスする可能性が高かっただから E 型モデルによる処分が決定していた彼は気づいているかもしれないよ彼は怒っているかもしれないね 9S を何度も殺していた 2B2 <laughs> 号 E 型のあなたに 2B は地面に落ちていた自らの足を拾い上げポッドに叩きつける空中でその攻撃を受けたポッドはくるりくるりと奇妙な回転をしながらゆっくり砂に落ちすべての機能を停止させた私は私は気づくと砂嵐は止んでいた砂漠に 再び太陽の光が差し込んでいるもしもしもしもしトゥービーさん聞こえますかトゥービーさん大丈夫ですかトゥービーさん返事をしてくださいこちらトゥービー聞こえてるあよかった急に電波通信ができなくなって砂嵐でレーザーも使えなくて もし敵の攻撃だったらどうしようかって思っててようやくレーザー通信が使えるようになってトゥービーさん大丈夫ですか大丈夫だ何でもない私はそう答えた オペレーター 6O に心配をかけたくなかったのかそれとも自分自身の闇を見るのが怖かったのか今の自分にはわからない見上げると白く明るく眩しい空が広がっていたまるで私を見下すように9イエスを殺し続ける 私を責めるように全ての存在は滅びるようにデザインされている生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けているだけど私たちはここに産み落とされただから私たちはここに生きている どんなに嘘を重ねてもどんなに罪を犯しても許される時が永遠に訪れないとしても私たちは戦い続ける私たちは戦い続ける私たちは戦い続ける私たちは戦い続ける いつか罰を受けるその日までは。